Сегодня 26 сентября 2017 года. Время 7 часов вечера. Погода в городе Ленске около 0 градусов. С вами Елена Валикшанина и проект «Я красавчик».